Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать, э, как сделать шикарную штучку для дома из остатков пряжи и бусинок. Еще можно использовать веточки, я вот хочу такие приспособить, у меня остались. Но ну, веточки не обязательно. И можно даже другие веточки использовать, просто какие-то тверденькие. В общем, как вам нравится. У меня есть вот такие вот веточки ивы. Я их собираю в 4 пучка. И по краям вот так вот отступая немножко завязываю кусочком веревочки такой джутовой. Ну, можно любыми нитками завязать. Несколько узелков, чтобы хорошо держалась. И с другого края точно так же. надежно завязываем. Краешек я обрезаю, хотя можно тоже оставить его и так. Вот я сделала их 4 штуки. Можно, кстати, 3 сделать не ромб, а треугольник. Теперь я эти 4 э, пучка веток буду связывать между собой. Я оставляла специально хвостики, чтобы не нужно было дополнительную нитку привязывать. И вот так вот несколько раз наматывая, делаем простые узелочки и фиксируем их в нужном нам положении. Напоминаю, можно другие веточки взять, а, обычные коричневые. Можно три пучка сделать. И тогда будет не ромб, а треугольник. Веточки я добавляю, мне очень хочется такое вот весеннее настроение создать для этой поделки. Хочется уже весны <laughs> очень сильно. Поэтому веточки нам пригодились здесь. фиксируем все хорошенько. Теперь берем э, круг. Значит, я его делала из картона. Просто взяла тарелку, обвела на куске старого, старой коробки э, круг э, и вырезала его. Потом я его обмотала скотчем в два слоя. То же самое можно сделать и э, из проволоки. Или взять старые пяльца. То, как я делала вот такие вот круги из проволоки и из картона, вы можете посмотреть в предыдущем видео. Там я подробнее на этом останавливаюсь. Вот. Мы делаем такой кружок из того, что у нас есть под рукой. И потом просто обматываем пряжей. Вот какая у вас есть толстая, тонкая пряжа, любая. У меня вот осталась черная, это ирис хбшный. Вот я обмотала весь круг и э, кончик нитки завязываю на пару узелков, чтобы он хорошо держался. Можно его еще подклеить с краю горячим клеем или обычным. Потом берем вот такую вот серединку. Серединка у меня связана из тех же ниток самым-самым простым способом. Сейчас я вам покажу, как ее вязать. Покажу на толстых нитках, вот так вот, чтобы вам было более видно. Делаем закрепочную петлю и набираем 6 воздушных петель. Это, пожалуй, самая простая вот такая салфеточка, которую я только могла придумать. Соединяем эти 6 воздушных петель соединительной петлей или столбиком, как правильно назвать. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема и вводим крючок в колечко и вяжем 11 столбиков без накида прямо в колечко. То есть мы наше колечко обвязываем столбиками без накида. вяжем их 11 штук то есть вот этими тремя петлями подъема у нас получается 12 таких столбиков ниточку ввязываем туда или можно ее обрезать вот мы связали входим во вторую петлю подъема вводим крючочек в нее и делаем соединительный столбик или петлю, как его правильно назвать. Вот у нас получается такое обвязанное колечко. Дальше мы набираем 6 воздушных петель. Набрали и ввязываем их через один, через один столбик, через одну петельку. Одну пропускаем, а во вторую провязываем столбик, столбик без накида. Вот таким образом. У нас получается такая петелька, арочка такая. Набираем опять 6 столбиков, ой, 6 петель воздушных. Опять пропускаем один столбик и через один провязываем столбик без накида. Вот, делаем такие арочки, получается, из 6 воздушных петель делаем арочки по кругу через один столбик, через одну петельку провязываем. набрали 6 воздушных петель, пропустили одну дырочку, во вторую вязали столбик без накида. И замыкаем ряд 6 воздушных петель и стараемся попасть вот в эту дырочку, с которой первая арка была сделана. И туда провязываем соединительный столбик. Вот таким образом. Дальше мы будем делать арочки уже на 3 петли больше. Поэтому мы вяжем 9 воздушных петель. и провязываем под аркой в серединке столбик без накида опять 9 воздушных петель и провязываем в арку в серединку столбиком без накида и так до конца ряда то есть у нас получается вот эта салфеточка такая снежинка не знаю как ее назвать серединка она состоит просто из воздушных петель и столбиков без накида то есть проще не придумаешь вяжем до конца ряда также уже теперь 9 воздушных петель и провязываем их в середину арки столбиком без накида. Если хочется такой более сложный узор, очень много вот именно по салфеточкам мастер-классов. Можно так сделать посложнее узор. Следующие арки у нас уже 12 воздушных петель. мы ряд закончили с 9 воздушными петлями, теперь 12 воздушных петель. И опять же под арочку крючок и столбик без накида. Опять 12 воздушных петель под арочку крючок и столбик без накида. И так до конца ряда. То есть я вам показываю вот для тех, кто так же, как и я, не особо с вязанием прям связан. Самый-самый простой вариант, быстрый и простой для серединки. Заканчиваем ряд из 12 воздушных петель, провязанных в столбиком без накида. Вот такая вот штука получается. Вы можете ее увеличивать до такого размера, который вам нужен. Каждый раз ваша арка из воздушных петель увеличивается на 3 воздушные петли. Вот у меня такая же, только из черных тоненьких ниточек. Я специально не вяжу большего размера, чтобы прям заполняло кольцо, потому что мне нравится, когда она натягивается, вот это расстояние. Соединять ее с кольцом я буду вот таким вот самым простым для меня способом. Привязываем ниточку к краю круга на несколько узлов. Обрезаем, ну так с запасом, чтобы вам хватило я беру бусину, нанизываю ее и вот эту нить заправляю в арку нашей серединки. Вот таким образом. Перехватываю через кольцо. Опять продеваю бусину. И опять через арочку перетягиваю нитку снова перебрасываем через кольцо. Добавляем бусину. И протягиваем через арочку. Прелесть такой штуки в том, что может быть любого цвета, любые бусины подобрать как сориентироваться, чтобы было красиво выглядело в итоге изделие, можно взять вот все бусины, которые у вас есть, нитки, и просто прикладывать и смотреть, насколько вам нравится сочетание цветов. Потому что здесь вообще фантазии есть где разгуляться, конечно. Вот. Но я, как всегда, все, что под рукой. Под рукой черные нитки и зеленые старые бусы. Разобрала, и теперь у меня есть зеленые бусинки. Вот так вот подтягиваем приблизительно. Не бойтесь, если там немножко неровно. В конце вот это все э, хорошо можно выровнять, подтягивая ниточки. Вот я последнюю арку захватила. Вот видите, очень легко, потянул за ниточки, разместить вот этот вот вязаный узор внутри более симметрично. где-то подтянули, где-то немножко ослабили, и получается как раз в серединке, там, где нужно. Вот таким вот образом. Когда все подтянули, все вам нравится, берете и ниточку хорошенько фиксируете на круге несколькими узлами. Вот этот край я еще ну, клеем подклею для надежности лишнее обрезаем. Вот теперь мы размещаем наш круг вязаный в середину э, ромба или треугольника, что вы там выбрали из веток. И его фиксируем на ромбе из веток. Для этого я беру отрезки ниток с запасом и вот так вот привязываю к кругу я хочу сюда еще дополнительно добавить бусин. Поэтому я прикладываю, смотрю, какие сюда мне нравятся, какие подходят. Такая вот кругленькая на пуговичку похожая. Ее фиксирую узелком. И добавлю еще зелененькую. Вот так. Вот, подтягиваю. Теперь делаю то же самое к нижнему углу. Сначала привязываю нитку, такую беру с запасом, чтобы вам хватило а потом привязать, сделать узелков несколько. Вот, и добавляю бусин. Тут могут быть они любые, какие вам нравятся. Вы прикладываете, смотрите красиво и тогда добавляйте. Чем больше декора, тем интереснее. Ну, это вообще, в принципе, кому как нравится. Кому-то более такой минималистичный вариант нравится. Когда вы уже все нанизали и завязали на круге, вы теперь можете его вот так подтягивая, чтобы он был симметрично расположен, э, все подтянули и привязываете надежно узелками к углам вот таким вот образом. Подтянули, посмотрели, все ровно, и тогда уже можно узелком зафиксировать. Хотя здесь даже какие-то неровности, они не сильно в глаза бросаются, потому что много декора. Я вот эти узелочки еще горячим клеем подклеила и добавила, наклеила бусин. Ниточки срезаем лишние. Теперь все надежно зафиксировано. И хочется весны ж, понимаете. <laughs> Добавила еще вязаные вот такие вот милые листики хочу добавить. Как вязать листики, показываю. Опять же, на толстой пряже, чтобы было более понятно. Тоже очень простой, самый примитивный, такой самый легкий способ связать листик. Берем, делаем 11 воздушных петель. вяжутся быстро эти листики. Я просто подробнее показываю, помедленнее. В третью петлю от крючка вяжем столбик без накида потом делаем накид и в следующую петельку мы вяжем столбик полустолбик без накида вот таким вот образом смотрите три сразу хоп вот, провязали мы э, полустолбик без накида в следующую вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю 1 связали и туда же в ту же дырочку столбик с одним накидом связали дальше делаем 2 накида и в следующую вяжем один столбик с двумя накидами провязали. Дальше делаем 2 накида и в одну петлю вяжем 2 столбика с двумя накидами. Один, опять 2 накида и в ту же дырочку второй столбик с двумя накидами. Провязали. дальше делаем столбик с одним накидом в следующую петлю В следующую вяжем полустолбик с одним накидом это когда вы три петельки протягиваете в следующую вяжем столбик без накида вот что у нас получается половинка листика. Дальше воздушная петелька. Хвостик придерживаем и вот в первую дырочку мы провязываем столбик без накида. Хвостик ввязываем, придерживаем его. В следующую дырочку мы вяжем полустолбик с одним накидом. То есть мы по сути повторяем рисунок, тот, который мы провязали на той стороне. Теперь столбик с накидом вяжем. Провязали, хвостик придерживаем, ввязываем. Теперь столбик с двумя накидами. Там даже когда смотришь противоположную сторону, видно, что надо следующее <laughs> вязать. Но я буду все подробно, так если вы не специалист, как и я, чтобы было понятнее. В следующую два столбика с двумя накидами. Один и второй туда же, ту же дырочку. Далее провязываем и второй столбик с двумя накидами тоже дырочку провязали дальше делаем один столбик с двумя накидами и провязываем следующую дырочку провязали дальше делаем два столбика с одним накидом и провязываем в одну дырочку. Один столбик с одним накидом и второй столбик туда же с одним накидом. Провязали. Теперь вяжем полустолбик с одним накидом. В следующую столбик без накида так вот. И в верхушечку зашли и соединили вот так вот соединительной петелькой, соединительным столбиком. Вот у нас получился листик. Теперь делаем воздушную петлю и будем делать серединку. Как делать серединку? Вот смотрите, если растягивать его вот так, там видны дырочки. Вводите крючок в эту дырочку, подхватываете нитку и протягиваете ее через петельку опять в дырочку сверху вниз, подхватили нитку и через петельку. Опять снизу подхватили и через петлю. Подхватили и через петлю. Дырочку вниз подхватили и через петлю. И так до конца. завершили воздушной петлей. Вот такой вот получается листик. Я вязала для скорости, а вот, кстати, еще если там кусочек остается, можно его подрезать. Я для того, чтобы было быстрее, вязала сразу же еще один, чтобы был такой парная веточка такая получилась. Набирала несколько воздушных петель, буквально там 4-5, и потом делала маленький листик, сейчас вам покажу еще. Это 6 воздушных петель. Опять в третью петлю от крючка делаете столбик без накида. Потом делаете полустолбик с одним накидом. Потом делаете столбик с одним накидом. И в ту же дырочку опять делайте столбик с одним накидом. Вот так. Дальше вяжите в следующую петлю полустолбик с одним накидом и в следующую ой, столбик с одним накидом, а следующую полустолбик с одним накидом. Потом просто столбик без накида. Переворачиваем, делаем воздушную петельку и повторяем все в обратном порядке. Опять столбик без накида, потом полустолбик с одним накидом, потом столбик с одним накидом, потом два столбика с одним накидом в одну дырочку, затем опять столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, просто столбик без накида и соединительная петелька. Ну, тут мы фиксируем, делаем тоже вот такой вот серединочку. Снизу подхватываем и в петельку вправляем нить. Очень быстро просто листики вяжутся быстро. Это самый простой способ, как мне кажется. Вот мы довязали до середины. Можно еще связать так вот несколько петелек, чтобы не распустилось. ничего. И получается вот такая вот веточка из листиков. Вот такой вот весенний интересный декор у меня получился в итоге. Мне очень нравится по настроению, по цветам. Можно забить небольшой гвоздик в стене и повесить его вот таким вот образом. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих моих видео. Пока!